біз сенімді өкілдеріміз енді біз бұлар халықтың парламенті неден тұрады олар анау парламентке түсіп парламентке түсті да өздері нағыз халықтың дауысын алып тұрып алып тұрып өтпей қалғандарды солар қосылып халықтық парламент біз солардың сенімді өкілдері болғанбыз біз соған куәміз осындай осындай олар действительно дауыс алып тұрып билік өткізбеген біз көзіміз көріп ішінде болдық сондықтан біз сенімді өкілдерміз олар халықтық парламенттің мүшелері түсіндіңіздер ме енді қазір міне нұржан сол халық парламенті мүшесін оны қамап қойды иә иә жай мынау кеше келген жаңаөзендіктерге ара түскен үшін ара түскен үшін бір үкіметте тұрғаннан кейін бәріміз де бір осы не болып жатқанның бәрінің куәсі болғаннан кейін осы халықтың парламентінде осы туған себебін білесіздер ғой ә? жұрттың бәрі күткен мына тоқаевтың жаңа қазақстан деп саяси реформа жасайын деп күткен ең ақырғы э, осы бір мүмкіндігі және халықтың соны күтіп соны содан бір жақсы күтіп отқан сайлау сол сайлау әділ өтпегеннен кейін содан кейін сол сайлауда өздері халықтың әжептәуір көп жаңа дауысын жинап тұрып өтіп тұрған жерінен өтпей қалған азаматтардың бастары қосылып алматыда халықтық парламентін құрды біз солардың ішінде жүріп соның куәсіміз солардың сенімді өкілі болған адамдарымыз біз барып біз де сонда болдық сол куәсіміз сол халықтық парламентін құрып енді халықтың сөзін сөйлейміз біз расында да халыққа бізді сайлап тұрғаннан кейін оның өздерінің қолдарының протоколдары бар бәлен бәрінде барған халық бізге сеніп тұрғаннан кейін бізге анау анау сайланбағандардың не біз халықтың сайлағаны не біз халықтың бәрібір үнін айтамыз халық қараша түсеміз деп жүрген азаматтар жаңағы кісілердің қамалғанын қалай бағалайсыз он бес тәулікке бәрі бұның бәрі заңсыздық бұның бәрі бұл мынау сеніп жүрген президентіміз де біздің бүкіл мынау жаңа қазақстанымыз да өз өзімізді қорғай алмасақ өз халқымызды қорғай алмасақ өзі сайлау істеп тұр өздері мынандай істесе бұл соған бәріміз наразымыз наразымыз біз де жай иә, халықты наразы халықтың халыққа ара түскен халықтың мұңын мұқтаған азаматтарды қамау деген ол не деген сөз ол бұл нағыз северный корея деген сөз нағыз диктатура соны апарады шынын айтқанда бұл не деген наразымыз біз міне кеше ғана осы мына атыраудан келген азаматтар жаңағы өздерінің заңды құқылары бұзылып жаңағы осыдан келіп ана жақта шеше алмағасын осы астанада бүкіл билік осында ғой президент осында ғой парламент осында ғой соларға министерство осында ғой соларға өз бейбіт түрде өздерінің жаңағы э, наразылықтарын білдіріп келген адамдарды алып мына жұрттың бүкіл әлемнің көзінше жаңағы неше түрлі барып аммандарды жіберіп масқара қылды әлі масқара қылып апарып жұлқылап қамап жәбірлеген жоқ қорлады соны соған наразы білдіріп осы жерде мына нұржан бар алматыда ана жігіттерді бәрі мына не масқара бүкіл қазақстанның намысына тиді бұл қазақтың намысына тиді бәріміз де намыстанып бүгінгі жиынның мақсаты не негізі мақсаты сол ара түскен мына халық парламентінің мүшелері өзіміздің ұлтжанды азаматтардың қамап жатқанына соған наразылық білдіріп жатырмыз соны жеткізейік деп жатырмыз билікке билікке жетпесе бүкіл халықаралық ұйымдарға жеткіземіз масқара ғой масқара ғой енді ол бізде халықты жаңағы бір көтеріліске президентке қарсы бір саясат ондай айтылған жоқ өзі мынау құқығы бұзылып жатқан азаматтарымыздың құқын таптатпасын осыны заңды түрде шешейік соған біз ұйытқылы деп соған шақырды бәріміз де соған ешқандай біз заң бұзушылық бұл жерде көріп тұрған жоқпыз халықаралық ұйымдарға шағымданатын ойы бар ма осы енді бәрі көріп отыр ғой қазір не не істесе де шетелдік өзі бәрі көрсетіп жатыр уже ютубтан көрсетіп жатыр ана жұлқылаған неткендердің бәрі біз айтпасақ та бізден басқа ел арамызда бұл неше түрлі ұлттардың өкілдері жүр ғой солар түсірілімде жіберіп жатыр мына қазақтар бір бірін сүйреп жатыр бір бірін жай өзінің құқықтарын сұрап келген жұмысшылар сөйлеп жатыр ол рас қой ол көріп бүкіл әлем көріп жатыр енді ұят бұл қазақ бұл әр қазақ намыстың өз жұмысын сұрап заңды түрде деп талап қойып деген адамды сөйлесе кімнің намысына тимейді соған енді білмеймін енді мынау президент мынау жоғарғы прокуратура мынау жоғарғы сот мынау үш әріптерді мынау халықты қорғайтын жаңағы ұлттық не қорғау комитеті жаңағы солардың адамдарын кәдімгідей ала лаңдып анау бізде жерде шығып заңды түрде тоғызында тоғыздығында бізде арызымызды беріп тұрып заңды түрде міне мен хатым не арызымызды беріп тұрып бізде шықты жұртта қалмай бізде үнімізді айтайық деп міне осы астананың әкіматына міне заңды түрде арызымызды беріп шықтық өзі он шақты адам жиналып жиналдық жеті адам жиналып жеті адам жиналып только міне заңды түрде бердік акимат осындай міне бесі күні бердік тоғызы күні шығамыз деп үш күннің ішінде жауап келген неткен жоқ анау рұқсат бермесе алдында да біз талай беріп жүрміз ғой звондайды бірақ менің телефоны бар акиматтың несінің сіздерге рұқсат берілген жоқ шықпаңдар деп осы жолы ешқандай ондай болған жоқ отказ болған жоқ сосын шығып еді заңды түрде соған сол жерден барып та қолымызды бұрап жаңағындай астанада ма очки иә астанада беттерін бүркеп алған немен келді де бәріміз қолымызды бұрап кемпір шалымызды бәрін жеті адамды апарып тығып қамады солай бізді де қорлады бізді де жәбірледі міне осының бәрі бассыздық қой осының бәрі бұл бұның бәрін сол перзенттің құлағына жетсін деп жиналып жатырмыз осыны мына қасындағылар әдейі істеп жатқан шығар осы әдейі қаңтардың деп мына мынандай бола берсе ертең халықтың намысына тиеді тағы қаңтар қайталанып кетуі мүмкін біз оны ондайды болғанын қаламаймыз ана күні қаншама қаңтарда осылай жастарымыз қырылып қалды ондай болғанын қаламаймыз осындай халықтың айтқан жаңағындай ел сыйлап жүрген ел елді түзейік елді жөндейік деп сол сондай ниетпен жүр бәрінде болса бәріміз де сондай ниетпен анау петропавл ол әне осындай жағдайды пайдаланып олар бөліп аламыз деп өзімен егесіп сепаратистер олар қандай жағдай болып жатыр көріп отырсыздар өзімізді бақырайтып қойып бүкіл әлемнің алдында қазақстан мен признаем бұл какой то немене дейді ана құдай ау корпорация дей ма сондай деп қорлап сондай істеп жатыр ана он тоғыз жиырма адам оған да біздің жігіттер барып келді осы барып сол жерге түсіп жаңағы мынау неге президентке дейін хат жазып осы ұйымдардың арасына апардық бұл бәрі халықтың намысына тиеді оны жастарды ұстай алмайсың бірдеңе неге сол провокацияға беріп қан шықса ертең хан соны күтіп отырған шеттің сырттың сыртқы жауларымыз бар ішкі жауларымыз бар соны пайдаланып тағы да қан төгіс бола ма деп содан қорқамыз біз оны болдырмау үшін мына елдің сөзін сөйлеген адамдар бейбіт түрде және біз келісім түрде сөйлеген адамдардың аузын жаппау керек отырғызбау керек бұл қорлық осыны тоқтатсын деп талап еткізіп едік біз